Bon, je sais pas pourquoi il m'inspire beaucoup cet épisode, hein. je sais pas pourquoi je Ah bah il est plus fun je trouve, ouais. Ouais, c'est ça. on est reparti. Let's go C'est pas compliqué de se balancer, tu, tu pousses ton corps. Mmh. Et par la simple force, tu vas y arriver. Master Bruce, forgive ça quand même. Alfred, tu tuer. Est-ce que ce serait... Times Moi je suis sûr c'est Bruce Wayne. Mais, son ah, appart, je suis désolé, c'est un appart de méga Peut-être que c'est la femme, qui paye pour, hein. fait quoi, sa femme On sait pas. Everyone has to matter, nobody matters. Otherwise people lose faith. That's when you get vigilantes. Where are you on this and the dancer Looking for a man We have uniforms taken out of his apartment, but he hasn't been back there since last night. Would you like him for this? Oh, he's only connected, but I'm not sure he's the one. Yeah, weather balloons. Crimson will kill with weather balloons. He's the guy. There are two of them still out there. So two more targets? We have any sense who they might be? Hey, it's en danger, là. Well, it's likely the next target is in public and Nixon! The city of Faber. Listen, smartass, you want to kill a crook? You don't, but you will. This ain't like other places, and you'll either get it or I'll be fired. You could say that. <laughs> Damn, Maroni! Oh, il va bosser pour les Maroni. Il va bosser pour les Maroni. Il va bosser pour les mecs d'en face. Carl Smugglers. Right now! <laughs> oui, non, mais elle est montrée comme baraquée. Hein. Non, mais non, mais là, elle lui fait faire deux spin dash. Ah, je vais te tirer dessus. Pas comme ça. Pas comme ça. Voilà, comme ça. comme ça, oui. Et oui, les canapés font vachement rebondir les trucs. Ça, je, l'ai appris avec des pans. I don't hate a lady, but you're not a lady. Là, pour le coup, j'approuve. <laughs> It wasn't you Falcone wanted to hurt. It was me. Understand? What's that new piece that the Roman's been saying? What's her name? Natalia, Nadia? Mm -hmm. Yeah. Tell Butch she's going to have an accident. Such a shame. She was a pretty girl. C'est quoi, c'est la copine de Laszlo à côté? And get rid of Laszlo while you're at it. It's bringing down the mood. With pleasure. Ah mais... T'as ta fille. Non mais tu vois, c'est l'appartement de la fille et elle est Irénée, t'es avec elle. Don't play with me, Barbara. I was there, remember? Through all of it. Don't you mean part of it? Fine. Answer the question. Yes. Putain, mais tu vois que Renée veut lui sauter dessus. Hein. And now that you've broken into my home and accused me of being a drug addict, you can leave. He's killed the man. You told me. It's not true. Not Mario Pepper, another man. And he killed him on the orders of Carmine Falco. possible comme nana. Non, mais elle cherche à casser le couple pour se taper de Barbara. When we were together, I did lie to you. Putain, j'ai compris ça en quoi Deux scènes But you always knew. Oui. You looked in my eyes. And you knew when I was lying to you. Oh là là. Ah bah ils sont quand même graves, hein, je trouve, la DC Comics pour foutre un couple lesbien de force dans le dans l'histoire. Attends, c'était quoi Attends, l'une était droguée, l'autre était alcoolique. Non mais là, ça, fait un peu le cumul là. <laughs> non mais je, vais te jeter par la fenêtre là à ce niveau-là. Mais ah. c'est. Oui. Montoya, Montoya, tu, tu, non, le coup, du, couple, le coup du couple lesbien, là bah, je pense que c'est la goutte d'eau qui me fait péter un plomb là, c'est... non. Quand j'ai... quand j'ai... Quand, j'ai fait la, remarque de ces astros, ils ont couché ensemble, euh, c'était une vanne Fallait pas me prendre au sérieux des ces comics. Ça pourrait être pire. Imagine s'ils voulaient faire Batman avec René Montoya. <laughs> We got a criminal mastermind. Not only is the murder weapon in the stratosphere, but so are the bodies. It's the perfect crime. You guys not know how weather balloons work? Tell us, genius, or I'll beat it out of you. They heat rise up, and it gets colder and colder, and the balloon gets brittle, and the helium expands. Then what? Pops. Oh, oui Nice. c'est pas En fait, c'est vraiment... les... le chien va se la prendre Non, la mémé. Ouch. <laughs> ah, il y a deux morts maintenant. Mais comment on accuse, on accuse le, euh, on peut accuser le cadavre de meurtre Enculé, moi, monsieur. I know who the woman is. Dun, dun, dun, dun. You see, Falcone is only the boss of Gotham because people believe he's the boss. That's what this Arkham thing is gonna change. Put that down. You were listening, huh? You're new. What's your name? Paolo, sir. Italian? You don't look Italian. Well, on my mother's side. It's the side that I claim. The boy who loves his mother. <laughs> Here you go. Hey. I didn't hear anything at all. Attaboy. Mm. <laughs> and you're positive he's the killer? We found the form in Cranston's body that I'd given Lamond yesterday morning. Also keys that opened Lamond's apartment. I'm guessing they had a scuffle. Cranston went through his pockets, but Lamond managed to attach him to the balloon. Ou nique la cheville. Non parce que ça c'est vraiment le genre de dispositif qui se grippe très vite, très facilement, donc du coup pour le coup c'est vraiment le plan qui foire. Hein. Oui, il a réussi à se faire the gun now I can't do that, Detective. I'm not done yet. One more time, drop it. You should be helping me. My partner here thinks you're as bad as the scum you kill. Me, I can see how you're kind of doing us a favor, so don't shoot me, all right? <laughs> Why don't you ask yourself, Detective, who are you fighting for? A mayor in the mob's pocket, cops on the take? Or for the weak and the innocent? No, no, no. Oh, what are you doing? 7. Wow euh, oh. Non, non, attends, tu, tu montes pas plus vite quand t'ajoutes du poids. La physique Et tire tout de suite Mais non, parce que là, ils vont se casser la gueule euh, à, je sais pas combien de mètres de Mais, plus il attend, euh, pire ça va être. Hein. Ah, plus de bras I hope the punk who did it paid with his life. He will, when we find him. Along with anyone who helped him. Il a un côté Tywin Lannister quand même, Falconet. C'est pour ça vraiment mieux fait que dans euh, Dark Knight. Mm. That's very true. Can I get you Tu peux construire une Batcave Non, d'accord. Ah, mais là c'est le début du No Killing. Oui, c'est le début du No Killing. Tu trying to eat n'est-ce pas you? It's shame to have you floating away. Et, là, je suis désolé, mais pour une fois, depuis le début de l'épisode, quasiment, Alfred ressemble à Alfred. Peut-être qu'il est devenu Alfred de fur et Il arrête de l'engueuler, il arrête de l'insulter, il arrête de le frapper. My God, he's eating. He's getting stronger. <laughs> C'est ça, il monte de niveau. Level up. What's wrong? I want you to know that you can tell me anything. The city's sick. Even the mayor, judges, anyone in a position of power. They're all guilty. I know you. Ah, Jim Gordon. And I love you. Ah, Mais Montoya, personne ne l'aime, donc ça comprend. Vraiment, c'est une fouilleuse, c'est une fouille merde à un point. Mais hmm, ah. Montoya. est Montoya lesbienne, je m'en fous. Ah oui, non, c'est au contraire. Montoya lesbienne avec la femme de Gordon. Non Non, encore ça va, mais t'es fâché chier pour essayer de la récupérer, ça, non. Oh, le coup de la balle dans le ventre. Tiens. Non, J'ai cru. J'ai cru la killing joke, tu vois là. Hello, oh, James. Remember me? t'es un peu star. Bah, tu, comme ça, Barbara va bien, croire que, elle va bien voir que Oswald Cobblepot, pote euh, il a pas été tué par son mari, puisqu'il est pas mort C'est ça La partie review Balloon Man, donc, c'était ça le nom de l'épisode, et euh, c'était un très bon épisode. Ouais, franchement, il y avait bien plus euh, à se mettre sous la dent que l'épisode 2, quoi, pour le coup. Et 1 aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, j'avais beaucoup râlé sur les deux premiers épisodes, et là, curieusement, j'ai très peu de choses à dire. Mhm. bon, les lois de la physique se sont pris un énorme concombre dans le cul, euh, mais à part ça, euh, à part ça, si, non, il y, a quand même deux trois trucs qui vont pas, mais on va y venir tout à l'heure. On va d'abord parler des bons points. Euh, bon point, bah, le pingouin est toujours, personnellement je le trouve très bien traité franchement, à chaque fois qu'il est à l'écran c'est à souhait, on aime bien, ça avance bien. Le, pingouin, là, euh, il est, il est, très bien caractérisé en tant que, que, méchant, vraiment pour le coup, mm. tel qu'il devrait être caractérisé, donc c'est c'est vachement cool, mm. c'est vachement bien fait. L'histoire ne part pas dans des, dans des délires de méchants dont on comprend pas les, les implications, les venants et aboutissants. C'est ça, là c'était simple, c'était tout simplement il a aidé les enfants à, ça, ça, il, a fait un, truc pour les enfants, voilà, mais oui, clairement, c'est juste, tu tapes sur, des, sur les gens corrompus. C'est ça, c'est un, mec qui veut taper les gens corrompus. Tu vois, parce que leur délire là, du taxidermiste dans l'épisode d'avant, on sait toujours pas pourquoi il fait ça. Hein. Ça, ça doit être une révélation de... Oui, mais je sais, mais... ouais, ouais, mais... Là, pour le coup, on comprend, c'est bien présenté, c'est bien fait. Bruce Wayne et Alfred, enfin, j'ai apprécié leur scène Voilà. Juste la scène d'escrime, en fait, la scène d'escrime en elle-même n'était pas mauvaise, c'est juste que elle tombe avec une brutalité qui fait que tu que ça euh, te sort de l'épisode en fait. avec une telle brutalité, comme un vrai coup de bâton dans ta gueule que. <laughs> C'est ça. Euh, Mais pour. sinon, euh, la, scène en elle-même est pas mauvaise. Et puis la deuxième scène, on les voit là où, où Alfred se montre un minimum <laughs> paternel avec avec Bruce Wayne depuis le début de la depuis le début de la série. J'attendais que ça. Mm. Et ça y est, je l'ai enfin. Et putain, ça fait du bien quoi. Mm. Si il y a Céline il m'a fait tellement rire avec le coup de non mais elle s'échappera pas l'instant d'après <laughs> <laughs> Non, c'était pas, que non elle s'échappera pas en fait. Ce que je disais c'est que ce ne serait pas logique qu'elle s'échappe par les menottes. Ce ne serait pas respecter la logique de Catwoman de Selina Kyle à 13 ans parce que ce moment-là, elle ne, s'est jamais fait choper, elle ne se fait, elle commence à, savoir utiliser les menottes, je sais pas, au moins à 15 ans, quoi, 16 ans, bah 13 ans, elle sait pas encore faire puisque simplement qu'elle passe son temps à se traîner avec des gamins dans les rues. Je veux dire, à quel moment des gamins vont se menoter au radiateur, quoi, c'est vrai, c'est pas... Mais bah écoute, moi je, je, je connais peut-être deux, trois trucs qu'ils pourraient faire avec des menottes. Euh. Alors oui, d'ailleurs, tu m'y fais penser, le fait qu'il utilise le stylo euh, de Bullock, parce que du coup maintenant je me souviens du gars, c'est Bullock. Mm. Euh, le fait qu'il utilise le, stylo de Bullock pour s'échapper des menottes, ça voudrait dire qu'elle a prévu le fait que Gordon lui mettrait des menottes, et donc qu'elle a... Et du coup, ça n'a aucun sens parce que elle-même, elle n'avait pas l'air de le prévoir au moment où il l'a fait. C'est ça, ça peut être une heureuse coïncidence après. Ça peut être une heureuse coïncidence ou que les heureuses coïncidences, ça n'existe pas dans les films. C'est vrai. Outre ça, euh, donc maintenant, je pense qu'on peut commencer à attaquer les points bullshit, puisqu'on mm. a commencé à parler des bullshit. Euh, donc le point bullshit numéro 1 de cet épisode, c'est vous ne savez pas comment fonctionne la physique. Mm. non, parce qu'un ballon de cette taille n'emporte pas un humain. Non. Parce qu'un humain... Même un ballon météo. Parce qu'un humain, euh, juste pour vous rappeler à peu près le poids d'un humain normalement constitué, parce qu'on ne va pas considérer moi comme un humain normalement constitué, euh, un, humain normalement constitué fait entre 70 et 80 kilos. Enfin un homme normalement constitué, Oui, bah là, comme, comme il c'était que, des hommes, je Mais effectivement, voilà, 70, Et 80 kilos un bon météo, ça ne peut pas soulever entre 70 et 80 kg. Sans compter les vêtements. Oui, ça ajoute un ou deux kilos en plus. Surtout que là, il les prend en extérieur, donc attends, entre la toche de prêtre et l'autre avec son gros impair dehors, la première victime... Il a son flingue aussi. ah oui, et le flic avec son flingue, et effectivement. Donc le, là, le flingue, ça rajoute bien 1 ou 2 kilos de plus. C'est ça, on peut, compter entre 2 et 5 kilos en fait, de, vêtements en plus par personne. Donc là, ça fait des poids qui ne peuvent pas être soulevés aussi facilement, en tout cas par un ballon de, de, ce type. Un détail, mais putain, mais arrêtez de prendre Gordon et, et Bullock pour des débiles mentaux, ou alors nous pour des débiles mentaux, parce que franchement, tout le monde sait qu'un ballon qui part dans le ciel va finir par exploser au bout d'un moment. Oui, non, ça, ça, oui. Je veux dire, tout le monde sait que les ballons métaux... Même, même le mec qui se met interroger, il les regardait comme des grands cons, tu sais. C'est ça, mais genre... Mais vous, savez pas que de plus de font 4 et, épisode, épisode, 2, on a eu le coup de la fourchette, là, et de l'assiette qui était... Oui <laughs> Et, là, les mecs, ils savent même pas ce comment fonctionne un ballon météo. Mais vraiment, vous avez fait vos études où, les gars Je, vais, je vais revenir là-dessus juste 5 secondes. Mais René Montoya, lesbienne, avec Barbara Gordon. Ça encore, je dis pourquoi pas. Non, on, fait une non, refonte. Non, non, non, non. Je veux dire, ça n'apporte rien à l'histoire que Montoya se soit tapé Barbara à part des fanfictions dégueulasses. C'est, ça n'apporte rien à l'histoire, rien. Elles auraient très bien pu être amies, Amis d'enfance La seule relation lesbienne euh, canon dans l'univers de Gotham est régulière, c'est celle de Maggie Sawyer avec Batwoman, euh, dont je n'ai plus le nom en tête, enfin le nom euh, civil en tête. et donc, c'est très bien. Comment Batwoman, c'est très oui, voilà, et Batwoman, donc bref. Et donc, effectivement, et cette relation, donc, effectivement, est l'une des meilleures de, du comics, tout simplement. Euh, ah, je vais revenir encore une fois sur René Montoya et Barbara Gordon parce que je veux bien insister sur un point, hmm. ça n'est pas parce que c'est une histoire d'homosexualité que ça me dérange. Non, évidemment que non. Ça, ça, me, ça, ça je m'en fous. Sinon, ça nous a déjà rigoler même Sinon, j'aurais rigolé un million de fois dans Game of Thrones. <laughs> euh, oui, le reste Et ça m'a jamais dérangé. Non, ce qui, ce qui me fait gueuler, c'est que ça ne sert à rien et c'est imbriqué à grands coups de maillet dans l'histoire. Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est vraiment enfoncé comme ça en mode vous voyez bien qu'ils sont lesbiennes. Non, parce que je veux nous-mêmes, enfin, je veux dire, moi j'ai émis l'hypothèse que eh, c'était lesbienne à l'épisode 1, au premier contact, un peu comme une blague quand même. veux c'est parce qu'il y avait une tension. On a rigolé quoi. Et pour nous, c'était une blague. Voilà, j'ai émis l'hypothèse parce que je voyais une tension entre les deux, mais je voyais une tension dans le sens. Euh, on se connaît, mais. Euh, voilà, on se connaît, mais je n'apprécie pas de te voir venir dans ma vie comme ça euh, de manière non voulue. Chose qui est souvent fréquente lorsque un personnage voit une de ses ex. Donc c'est pour ça que j'ai fait la blague mais que la chose soit renforcée de cette manière à grands coups de, de, de, maillet, c'est un peu trop forcé. Et euh, bon, bon, bref, du coup... Euh, mais bref, merci de ne pas faire The Killing Joke là-dedans, vu que Barbara Gordon, enfin la fille Barbara Gordon n'existe pas. Et... si ça se trouve, ils vont nous sortir un truc... Oh non, je préfère pas y penser. Quoi, Bruce Wayne est la femme de, de Gordon, tu vois, encore plus mal. <laughs> oh la vache. Non, eh, là, on le redit dans une blague, mais ne le faites pas cette fois, ci <laughs> Mais bref, mais nous avons beaucoup divergé, je pense qu'on va conclure. Oui, donc on a énormément d'universités, mais je pense qu'on a de quoi faire déjà, je pense, au moins une bonne grosse vidéo, juste en parlant des OAV, de la manière... Donc vous nous avez donné une idée Merci les gars euh, du coup, bah, on va se voir pour la semaine prochaine euh, pour l'épisode 4. dont j'ai pas regardé le Balloon Girl. Parce que de toute façon, apparemment, ça sert à rien quand je regarde les noms d'épisodes parce que je m'en souviens pas la semaine suivante. Donc, Écoutez, on va vous dire à euh, très très vite, à très très bientôt, et euh, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, et de laisser un commentaire pour nous dire si vous avez aimé la vidéo ou non, parce que c'est toujours utile pour savoir qu'est-ce qu'on peut changer dans la vidéo. C'est ça. Et je sais même pas comment j'ai réussi à faire toute cette phrase sans apprendre une seule fois mon souffle. Moi non plus. <laughs> <laughs> Allez, salut Ciao